wato wani abun lura anan ita wannan sallar ne ko kace eh, salatu tarawih ko qiyamul layl duka dai daddai ne in ka bata kowane suna ka bata ta ɗauke shi saboda ita qiyamul layl ita ce asali to qiyamul layl kuma ta ga mai duka wannan ta haɗe a wannan ta haɗe salatu tarawih ta haɗe ainihin tahajjudi duka saboda in ka duba tahajjudi yana da bambanci da ainihin qiyamul layl wani bangare Allah subhanahu wataala yake ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul Isra'i wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman muqaman mahmudan da daddare ka samu wani lokaci ka yi kokari ka yi kokarin yin wata nafila bi wani wasu nafilfili don amfanin kanka fatahajjad bihi ka yi kokari ka wahaltar da kanka ka yi ta kokarin yin sallah nafiloli da daddare asa rabbuka an yab'athaka muqaman mahmuda me ubangijin ka an yab'athaka ya tare da kai wani matsayi abin yabo to anan kaga ma'ana sallar tahajjudi sallah ce ita kadaya babu ainin wani zancin yi istighfari ko azkar ko wani karatun alqur'ani tilal qur'ani ta ƙunshi sallah ita kadaya tunda Allah ta fatahajjada bihi nafilatan laka ana fahimta haka sallar tarawih ita ma sallar tarawihi ba komai bace ita ma sallah ce ita kadaya an gane ko yawwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatu qiyamul layl yana yin raka'a goma ya cike da eh, shafi'i da wutri ya zama sha uku yana yin raka'a takwas ya cike da shafi'i da wutri ya zama sha ɗaya yana ainihin wato zauna ya dan huta bayan ya yi kone raka'o'i guda hudu an gane ko sai sahabbai suka samu abin koyi to ga ita ma salatu tarawih sallah ce kawai babu komai tare da sallah ce haka tahajjudi an gane ku sallah ce illa kawai ita salat salatul ainihin wato tarawihi ana fara ta ne wato farkon dare shi ko tahajjudi mutum na iya kwanta ya tashi tunda Allah ce da annabi wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka an gane ku yawwa na'am sannan ita kuma qiyamul layli ita ko duk ta zo ta game su gaba daya an gane ku ita qiyamul layli komai akwai a cikinta. akwai sallah a cikinta akwai kuma ainihin mutum ya keɓanta ya tashi da dare ya yi arla ya yi ta karanta alkur'ani iya abin da allah ƙadari ya yi shi ma ana ce ya ƙiyamun laili da shi da wanda ya nafi da dare don su ana ce su yi ƙiyamun laili akwai ainihin istighfari mutum yanzu ya aula ya zamana kawai ya ta istighfari ya yi ta istighfari abin gwargwadon abin da allah ƙadara ya yi shi ma ana ce ya ƙiyamun laili mutumin da zai zo ma saboda wani fanni na ilimi da yake binciken ilimi ya zauna yana binciken ilimi ya ɗauki tsawon dare yana wannan aiki ana cewa yamun laili an ne ko yawa haka mutum zai zamana ya zo ya yi ta askari ya yi ta askari da dare ya yi ta ambatan Allah ya yi ta ambatan Allah shi ma ana ce ya yi kiyamun laili to duka ita kiyamun laili ta ta game wa'annan abubuwa karatun alkur'ani istighfari a azkar ɓangaren binciken ilimi sallah ce duka ƙiyamun laili an gane ko Allah subhanahu ta'ala na ce da annabi sallallahu alaihi wasallam suratul muzammil bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil al-qur'ana tartilan kaga nan ma ba maganar sallah bace ka gane duk da ce akwai kyamun layl sallah ce amma nan an fito da abin da ake yi ne karatun alkurani kai tartinin karatun alkurani tartilin an gane ko sannan can in ka juya kai tunakin fashi da ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thulathahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak ha inda yazo ce faqra'u ma tayassara min al-qur'an kaga duniya nuna akwai magana karatun alqur'ani cikin qiyamul layli an gane ko dai ka keɓanta alkur'ani shi kadai za ka yi ta karanta ka ta karanta ka yi ta karanta ka yi ƙiyamun laili ko ka karanta alkur'ani ka sallah da shi an gane ko ka yi ƙiyamun laili kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun istighfari ya shigo Allah ce wa'annan mutane sun kasance wanda Allah ce akhizina ma atahum ان المتقين في جنات وعيون للي lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna da ainihin wato maremari na ruwa na zuma na giya na madara akhidhina ma atahum rabbuhum suna masu karba tukuitu kyautar da ubangiji ya musu wannan ta'ala ya ba su aljanna innahum kanu qabla dhalika muhsinin domin su din sun kasance gabanin samu wannan sakamako na aljanna da abunda a cikin aljanna ne ni'ima sun kasance qalilan min al-layli ma yasha'un dan lokaci kaɗan ne ne suka kwanta da dare sai su folka in sun wanka kuma shi kana sai ta shi ta tahajjudin an gane innahum kanu in kanu qalilan min innahum kanu qabla zalika afa muhsinina sun kasance gabanin samun wannan sakamako na aljanna da ni'imar aljanna masu kyautatawa ne suna kyautata ibada kanu qalilan min al-layli ma sun kasance dan lokaci kaɗan ne da daddare suke yin bacci sai su farka su ta ibada duk wannan ibada da suke cikin wannan akwai sallah akwai karatun alkur'ani akwai askar da abun da ya kama da haka sai cewa ubil ashar da kuma jijjibi kafin bullo alfijir bayan sun yi ta wannan karatun alkur'ani sun yi ta sallah da jijjibi kuma wabil ashari hum su din nan in jijjibi yayi yastaghfiruna suna neman gafar Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu sai ta istighfari to kaga duk wannan abun ana ce mai qiyamul layl qiyamul layl kamar yadda malamai suka yi magana dan uwa musulmi a ciki nan wannan bai wannan bai da iskar yawa sallar tarawih sallah ce sunna ce muakkada asalinta qiyamul layl ce da annabi sallallahu alaihi yake yi wa'annan sunna kuma lokacin ramadan annabi sallallahu alaihi ya fara yin ta an gare ya fara yin ta dare na daya dare na biyu jam'i tare sabai dare na uku yake hitowa jin tsoron ka a farlanta musu sai sabai suka ci gaba da yin ta bayan wuce annabi sallallahu kuma suka ci gaba da wannan sallar tarawih jam'i ana fahimta ko haka mabiya sun ka biyo har mabiya har yanzu gashi muka zo muka tar da wannan asalin sunanta dai shine amma sunanta na farko shine qiyamul layl amma tasmiyatuha bi salati tarawih saboda mai domin suna yin istiraha raka a hudu an kai sai a zauna a huta shine a dalilin wato sa mata wannan suna wannan sallah wannan sallah dan uwa musulmi da kai wannan tambaya Allah shi amfanar da mu gaba ɗaya da mu da kai insha Allah Allah subhanahu wataala muke roƙo kuma ya karba mana ya ba mu lada ya samu dace da dukkan alkhairai duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa